चन निभाने रघुकुल रीत सत्य कर दिखाए प्राण जाय पर वचन न जाए

नेह विकल भय भारी का की तैयारी की जाए दरस बस सब नर नारी जनु करी करी चले तकी बारी राम ही चितवत चित्र लिखे आरंभ करो भरत सकुचत बोलत बचन सीखे से बहोरी तिलक समाजो साजि सभ्य सुफल प्रभुजो मनुमा मुझे सदैव यही लगता था कि तुम मुझसे निस्वार्थ और पूर्ण रूप से प्रेम करते हो कहीं वो मेरा भ्रम तो नहीं था मिलनी प्रीति की जाई बखानी कभी कुल आगाम करम तुम्हारी सादर सोए सो अवलंब देव मोहि दे अवधि पास मत करिए से सी सचिव समाजो स कुचने विघुराजो प्रभु करके पद पदुमा बी दो भा चलेश धरि राम रजाई मुनिता बन बनदे होरि सब सनमा जय रघुनायक नाम हितकारी सुमिरन तेरो सदा